Ten, nechceš to prodat? Jako občas na tím uvažuju. Podívej se na to. Je to celé zrezlé. Barevné jak Harlekin. Má to nalítané půl mega. A nedáš tam dětskou sedačku. No a kdo by to jako koupil, prosím tě? Hele, já mám nápad. Mám kamoše, co z toho dokáže udělat docela rychle. O pár set tisíc uh, mladší auto. A napíšem k tomu nějaký chytlavý inzerát. No tak dobré, ne. Musíš vymyslet fakt chytlavý text. Takže musíš začít s těžkým srdcem prodávám. Mhm. Tak zo... Do... E... Šo nebo šo? Žo. Žo. K... I... M... Počkej, ty píšeš strašně pomalu. Počkej, počkej. Já to, já to vypsal, psát, takže. S těžkým srdcem prodávám svůj rodinný klenot nezrezlé, kolik tam dáme na je to? 150? 2 kila? 125. Dobře. Po garanční eh, kontrole je to 125 tisíc. Tak, pár fotiček tady. A tady tvoje holka s tím pěkně, no to, to půjde sam. To půjde. Tak, zveřejnit. No, a teď počkáme, se nějaká ryba chytne. Pokud se chceš vyhnout takovým situacím, tak na Car Vertical si můžeš ověřit, jestli bylo auto bourané, jestli bylo kradené, jestli nebylo náhodou z autopůjčovny, a nebo třeba využívané jako taxík. Taky si můžeš ověřit skutečný nájezd kilometrů a nebo další užitečné informace. V popisku tohoto videa najdeš link se slevou na Car Vertical a můžeš si ověřit své budoucí auto i ty za pár minut. Čus, vítáme tě u nového videa. Čau, Vane. Ahoj. Dneska to bude vyloženě kecací záležitost a to proto, protože my už si zhruba rok pohráváme s myšlenkou. Jo, to už tak asi bude, no. Přes rok, rok něco takového si pohráváme s myšlenkou, že bychom chtěli udělat projekt, který v takové míře tady v České republice ještě nebyl. Symbolicky za náma je tady auto pod plachtou, protože uh, jsme se rozhodli, že bychom chtěli sehnat nějakým způsobem auto, které se postaví, uh, připraví se úplně kompletně drift ready a vyhraje ho jeden z vás. Není to jenom o tom autě, je tam spousta dalších věcí, ale vlastně celé to vzniklo tak, že jsme, určitě znáte naši hlášku From Drifters for Drifters a chceme nějakým způsobem podpořit tu drift komunitu, dostat to mezi širší veřejnost a hlavně chceme dát šanci jednomu z vás uh, proto, aby si splnil svůj sen, aby mohl driftovat, aby se mohl stát uh, členem týmu Footbokem, protože ten výherce, k tomu se za chvilku dostaneme, bude mít spoustu dalších věcí, nebude to jenom o tom autě. Co jsme vlastně, Hane, vymysleli za auto? Asi neřeknu úplně jako přímo to auto, ale řekni, čím jsme se jakoby zaměřovali a co vlastně na tom autě jako chceme celé dělat. Jo, tak nejdůležitější vlastně tak, aby to bylo co nejjednodušší i co se dostupností dílů, protože pro drifter je to jedno z těch věcí, které právě potřebuje, aby to prostě bylo co nejrychleji jasné, hotové. Jasné. Takže jsme vybrali hlavně auto, které prostě ano, i tak všichni znáte. A, Určitě, jo, je to takové. A je i jednoduché, jakože co se týče řízení, čehokoliv, tak prostě standard. Jako já si myslím, že na začátek je to auto jako úplně nejlepší. Samozřejmě spousta z vás to teďka dojde, co to je. Ale na začátek, když si do toho auta sedneš a učíš se driftovat, tak zaprvé tam bude stock motor, což je důležité, protože mm-hmm. se do toho nebude hrabat, nebudou tam žádné prostě turba a věci, které by se mohly kazit, ale chcem postavit prostě věc, která uh, bude funkční. Eh, co tam všechno budeme dělat? To znamená, koupí se auto a mm-hmm. budeme tam dělat jaké všechny úpravy. Jo, tak rozhodně odlehčíme, nebudou tam sedačky, ty okay. seriové. Okay. Koberec tam teda asi necháme, teda aspoň já jsem se tak rozhodl, ale Aklimati- budu tam. klimatizaci. No, to už to bohužel základu asi mít nebude, tak ale tak uvidíme. uvidíme. <laughs> tak samozřejmě sedačky sportovní, pásy taky, uh, hydra, nějaké zkrácené řazení, short shift, Jasné. Uh, volant, samozřejmě raidy. Yes. Uh, stavitelné ramena dáme dozadu. To, to znamená to asi prostě... kompletně celá podvozková část, úplně. aby to fungovalo. Mm-hmm, prostě Aha. úplně základ na drifty, který vlastně no, člověk si sedne a bude moct jezdit. Bude to znít blbě, ale blbůzdorné auto prostě pro Jasné, kohokoliv. ale tak nebude to asi jenom vyloženě funkční auto, ale chceme z toho udělat i esteticky hezké auto, je jo, to tak? bude i na bodykitu a No, nechci to všechno prozradovat, protože já, kdybych já, to všechno řekl, tak já, už já to chápu, úplně tak se nebudete na co těšit, ale ona ta série vlastně bude celá o tom, že my vás budeme doprovázet celou tou stavbou a celá ta série vlastně bude i jako návod toho. Člověk prostě i uvidí tak, prostě, tak. jak se to dělalo, anebo jak se to může dělat. Přesně tak. Ve v podstatě Drift Projekt určitě všichni znáte, tak to bylo takové, že jsme dělali jako srandy a stavilo se do toho auto. A tohle bude vyloženě o té stavbě toho auta a ty si můžeš vlastně od jedničky do 13, 14 pustit eh, každý ten díl a uvidíš tam, jak se to auto staví. Navíc uvidíš, jak je to auto postavené, což je hrozně důležité. Protože pokud někdo z vás to auto vyhraje, tak eh, potřebujete vidět, jak tam ty věci jsou udělané. A když to nebudete vědět, tak se s tím budete zbytečně trápit. Takže přesně jak říkal Han, udělá se kompletně mechanická, mechanická část, udělá se kompletně celý vzhled. Nebude to jenom o vás, a bude to i o tom, že chceme pomoct díky tomu autu, tak jak třeba o 46 uh, eh, no vlastně něco pokreslili, přes 250 tisíc korun se díky 46 vybralo, což je halus. A největší halus je to, že auto furt jezdí. Jo. Vlastně Hans s ním letos jezdil o, eh, celou sezonu, dá se říct, jako nebylo jo, to hodně, nebylo to moc, ale jezdil jsem. Ale furt to drží to auto. To už je ta sezona toho auta? Ježiš, tak třetí už asi jo, ne? Třetí, čtvrtá, něco takového, jo, já si myslím, že jo. Úplně na punk stavba a drží to. Tohle na punk stavba nebude, budeme to fakt dělat všechno tak, jak se má. A já si myslím, že to bude stát za to, protože spousta lidí si myslí, že auto prostě basic driftáka koupíš a postavíš ho do 100 tisíc no. třeba, že? Hmm. Ale uh, my když jsme dělali rozpočet na to auto a bavíme se o tom, že se koupí auto, kompletně se postaví, uh, je k tomuto vybavení, to znamená zvedáky, za boty, úplně všechno, to a řekne. ještě řeknu, není tam v tom ten čas náš, tak, co k tomu tak. musíme udělat. Což, což je jakoby velký koeficient, protože ten čas je dost dlouhavý na stavbu toho auta. Jakoby, nebo chceme se dostat do stropu čtvrt milionu korun, eh, které do toho auta reálně padnou, takže se bavíme o tom, že někdo z vás dostane drift ready auto v hodnotě 250 tisíc korun a to si myslím, že už stojí za to. A myslím si, že to tady v Česku ani jako nikdy takhle nepadlo. Vím, že tady byly nějaké soutěže o nějaké kompakty a takové věci, Je ale nebylo tak postavené. auto. Tak. A dostaneš tomu pneumatiky a spousty, spousty dalších věcí. Důležitá věc je ta, že bychom nebyli schopni celou tuhle věc ufinancovat sami a pustit se do toho sami, protože samozřejmě ty díly a všechny věci stojí strašně moc peněz a my jsme strašně rádi, že samozřejmě do toho jdeme za footbokem, jdeme do toho Spartou Car Vertical, která nám s tím pomáhá. Obrovskou pomoc je samozřejmě Race Shop, kteří eh, kluci nám prostě pomůžou s dílama, dají nám tam lepší ceny a pomůžou nám i s výběrem dílů a tady těma věcma. Určitě jeden díl bude o tom, že si zavoláme přímo s klukama z Race Shopu a budeme s něma vybírat díly. Parta Miller's Oils dodá různé oleje a přípravky k tomu, aby to auto <laughs> jezdilo co nejdíl, aby fungovalo tak, jak má, aby chladilo tak, jak má a všechno bylo OK a samozřejmě parta AHA Profi nám dodá zvedáky a veškeré vybavení okolo, protože nemůžeš jít na event bez toho, aniž by si neměl jak zvednout auto, jak povolit kolo a spoustu, spoustu dalších věcí. Nebo tady bořka třeba, všechny tyhle věci okolo. Ale já jsem teďka neřekl spoustu věcí, ale co vlastně teda v balíčku úplně celém vyhraje ten výherce, který mm-hmm. vyhraje to auto, nejen to auto? Tak uh, samozřejmě auto, které bude driftu schopné, potom uh, vybavení přímo pro toho jezdce, to znamená kombinéza, helma, boty. Co se týče tak eh, dále, tam máme vybavení do depa, takže jak už tady Lukáš říkal, zvedák eh, a nějaké nářadí samozřejmě k tomu. Eh, potom teda ty oleje od party Miller's Oils, členství ve footbokem týmu, takže vlastně budete moct jezdit s náma na akce. Auto bude překresleno do Forza Horizon 5 a ještě od footbokem dostanete oblečení v hodnotě 10 000 korun. Přesně tak, jak říkal Han, vymyslíme celý design, tak jak to bylo na mém Evu a celý se překreslí do Forza Horizon 5, takže to auto bude jak ve hře, tak i v reálném životě. Celý tenhle projekt se bude jmenovat Izumi, což je dost důležité. Určitě si ten background toho jména celý řekneme, bude to přesně Izumi číslo 7, ale na to je ještě čas. Každopádně Určitě si říkáš, jak se zapojit do soutěže o to auto my jsme nechtěli dělat žádné takové, nevím, věci, že pošleš eh, tisíc korun a jsi zapojený v soutěži. Vůbec. My jsme se právě rozhodli to udělat úplně nejvíc friendly, přímo from drifters for drifters. A to znamená, že ať už na Footbokem, ať už na Miller's Oils, ať už na AHA Profi, ať už na Race Shopu, anebo na K Vertikalu, Určitě znáš, máme tam slevové kódy, které si ukážeme v dalším dílu. Ty pravidla budou úplně nejvíc easy. To znamená, pokud potřeš olej, pokud potřeš nějaké díly z race shopu, nebo třeba od nás si chceš koupit nějaký merch nebo něco, stačí ti nakoupit na tom shopu za 500 korun se slevovým kódem ještě navíc, který k tomu máš. U některých e-shopů máme i poštu zdarma a do poznámky k, tomu, k té objednávce napíšeš akorát název toho projektu a automaticky si zapojený do téhle soutěže. No a tam, kde ještě vlastně nakoupíš, tak uh, musíš sledovat toho určitého. Jo, máš pravdu. Takže když nakoupíš na Race Shopu, jo. když vlastně na Instagram sleduješ partu, kluku, partu kluku z Race Shopu na Instagramu. A to je úplně všechno. My potom vybereme uh, výherce, budeme to brát primárně, samozřejmě budeme kontrolovat Instagram, ale bude to o tom, že si uděláš tu objednávku a budeš tam mít ten název toho projektu a my potom vybereme jednoho z vás, bude to všechno samozřejmě oficiálně, buď to stream, ještě, se, ještě to vymyslíme celé, jak to uděláme. Možná si říká, že se tvoje šance bude násobit tím, že si uděláš víc nákupů na tom daném shopu. Je to tak, takže pokud potřebuješ třeba oleje, klidně si kup oleje, pokud potřebuješ cokoliv na race shopu, nakup si na race shopu, pokud jsi něco u nás, nakup si u nás, a úplně každá objednávka se počítá do toho slosování, takže ve se podstatě ano, čím víckrát si nakoupíš, tak eh, tím víckrát máš eh, šanci vyhrát tohle auto. Předání bude na jednom z našich eventů, kde to auto slavnostně předáme jednomu z vás. Pokud se bojíš, že neumíš driftovat, říkáš si, tak já se do toho nezapojím, tak je to chyba, protože výherce, který vyhraje to auto, tak my ho klidně úplně bez problému naučíme driftovat. Takže pokud chceš se stát drifterem, chceš mít své vlastní auto, chceš být v našem týmu, tak uh, sleduj tuhle sérii, protože jeden z vás se stane členem Footbokem a vyhraje auto na drifty. Veškeré informace a pravidla k této soutěži najdeš buď to na footbokem.eu, anebo uděláme i v blogu u kluku na Race Shopu článek, kde najdeš veškeré tyhle informace. Můžeš si tam jít zkusit podat už teďka, možná už tam budou, pokud tam ještě nejsou, budou tam během pár dní a můžeš to všechno kompletně pročíst, budeš to mít všechno v jednom souhrnu a buď ready na tuhle soutěž. Takže vidíme se u dalšího videa, ve kterém pojedeme pro auto. Začínáme tuhle sérii. Takže měj se hezky a zatím čau! I'm walking around like a zombie I got a sword on my hip, and he pussy talk shit, he get his neck slit